jirtu kam nagaa nagaa gaadha nama wal san sagantaa waliin qabna ture obboofnee isin dhayina jirra saguma saawwan Ayo haa san. Hari ta'u ishee haa deemu ayyee obboonni san horii cur. kunoo gari laaluu loan jechuudha eh, loan. gaariidha loon keessan loon aannanii kunuunsa gaariidhaan qabattanii jirtu faayidaan saawwan keessan kunuunsuun isin eh, barbaachise Faidan Saawwan kana kunuunsuun nu barbaachiseef tokko fooyyina aanan irraa argachuudhaaf aanan qulqullina qabu argachuudhaaf aanan keenya yommuu gurguru jechuu gabaarra gurguru bareedaa waan ta'eef baay'ina irraa argachuuf. Isin jettanitti faayidaan horii loon kunuun loon aannanii kunuunsu tokkoffaan loon sun aannan isaan kennan hamma silaa qabiyyeen kanan dura jiru caalaa ni dabala lammaffaa fayyummaan loon saniin eegama sadaffaan aannan loon sanirraa argamu aannan qulqullinni isaa eeggate waan ta'eef yookaan fayyadamtoonni aannan keessanii baay'een fudhatama biratti qaba. Nyaata maal maal fa'aa qopheessitaniif? Ayyee baay'ee gaariidha. Nyaanni saawwan kanaaf saawwan aannanii kanaaf dhiyeessinu tokko galabaa yookaan raqoo jedhama. Lama soogidda. Sadaffaa irratti fiinoo jedhama. Fiinoo fiinoo fi galabaa walitti baxaabbannee kennaaf jechuudha. kana yero romni yero buna kana hinna fi yero romni jiru galaba ba jiru deemnee wanni marga chu marga san hamne marga jiidhaa dhiyeessinaaf. Bira yeroo aduudha di dhiyeessinaaf nyata sani yero kana mo adu adu waan barbaadaniif jechuudha horiin kun gize marga di salo wan gire gize addisaa loo dhaabatan waan hin barbaachifneef giree gizee aduu barbaadu bakka aduutti kennaaf jechuudha galabaa isaanii achumatti kenneefi gizee ammoo aduun si baatu asitti dhiyeessinaaf chu nyata sani nyata amma jettan kana. qopheessitanii jirtu? Qopheessinee kun maraa hundumtuu qophaa'ee jira. Mee feesal asfidhi meeshaa san. Meeshaan saawwan kana kana qophaa'an kunoo saawwan kana qophaa'ee yeroodhaaf fiinoo waan dhumatee jechuudha. Amma sa'a booda ni dhufa. Kanuma hansaraa kana kennaaf jechuudha. Soogidda olii yerootti mahine kanuma kainaaf hanamonni barbaachisa. Waan qophaa'u qaban waan barbaachisan maraa qopheessitanii jirtu akka naannoo keenyatti wantoota argaman eh, kanneen akka molaasas eh, waan naannoo keenyatti hin argamneef wantoota naannoo keenyatti argaman qopheessitanii eh, jirtu. pesi tan argine jirra. Isa kanarratti haalan wantoota naannoo keenyatti argamanirra kanneen akka bishaan, soogidda, rakkoo Rakoyo galabaa jedhamuu demufi ansaraa bakka fiinoon injirratti qopheetanii jirtu bakka immoo akka molaasasiin argamanitti itti dabalatanii nyaata saawwanii qopheessuun ni danda'ama. Nyaata barbaachisu qopheessanii jirtu akkaataa itti qopheessan nutti agarsiisuu dandeenya jechuudha. Dubarti bishaantu naqama. Bishaan itti naqeeti. Eegas soogidda itti godha. soogidallee baay'ee ittiin baay'isu ittillee dinqeessu akkatti bulbula ittillee baay'isu dinqeessullee kana booda wanta hansaraa kana yookaan faagulloo bootaa biraatti bataabbatee itti godha. Ayyee kana baay'ee soogiddaan bataabbatee booda bishaanillee itti baay'isa. Kanallee faagulloo yookaan hansaraa ሲበጣበጣሴችሁ ላ ሰው ግዳው cuy. karena kana erga kana wone boda achi d i y e e s n a a j e c h u h a m e a t u m a n a k o d n a isa t o o teessisan gaariidha. Horiin saawwan amma asitti hin jechuudha. Duraan baadiyyaa keessa hurufa keessa deemanii waan uuma argan nyaataa turan. Amma garuu oddootti deefine bakka dawoo muunni gurdaan jiru gaaddisa jalatti hiine guyyaatti as sadii kennaaf jechuudha. Ganama sa'aatii booda sa'a torba galgala jechuudha. Guyyaatti yeroo sadii jechuudha. Waan ba'ee sanoo agarsiiftanii nyaata haala nyaatatti qopheessanii fi kanatti aansuudhaan immoo iddoo dawoo isaan yaala oolchitan irratti fi nyaata isaanii al sadii guyyaatti al sadii kennuufiidhaan baay'ee nutti tolee jira kan nutti agarsiiftan. Fayyummaa isaanii hoo akkamiin eegu? Fayyummaa isaanii irratti yoo ilaalle tokko talaalli yeroodhaan kennaafi lama yoo isaan haalli nafa isaanii yoo isaan jijjiiramu ta'e jechuudha haala fayyummaa isaanii irratti ogeessa fayyaa beelladaa ilaalle yaamne jechuudha. marfee kennaaf jechuudha. Fayyummaa isaanii haala ittiin eegdan nutti himtanii jirtu kanatti dabaluudhaan fayyummaan isaanii ogeessi fayyaa beeladaa waamuudhaan yoo rakkoon tokko isaan qaamni isaanii gubachuu yookaan immoo qaamni isaanii jijjiiramuudhaan yoo ka mul'atu ta'e ogeessa fayyaa beeladaa waamuudhaan talaalliin ni kennamaa fi lammaffaa immoo talaalliin yeroo yeroodhaan yookaan wayitii isaa eeggate immoo talaalliin ni kennamaa fi Qulqullina eh, isaanii akkamiin eedu? Qulqullina isaanii jechuudha. Tokko dhoqqee ganama ganama jalaa kaafna. Inni lammataa jechuudha. Bakki isaan guyyaatti nyaatanii isaan halkan bulan addaan jechuudha. Guyyaa asitti nyaatanii halkan biraa bulan jechuudha. Kunuunsi isin bira jiru loowwan keessa ittiin baay'ee gaariidha. Ergaa qonnaan bultoota biraatiif ergaa maal dabarsitan? Eh, qonnaan bultoota biraatiif qabu jechuudha. Horii badheera gadhiisurra, huruufatti qeelchurra asitti hidhanii haala kanaan gaadisaa irra dhaabatanii gaaddisa irratti hidhanii waan waasite waa kennanii fi <clears throat> waa baay'eetu nama dabalama jechuudha. Tokko haalli <clears throat> fayyaa isaanii ni dabala haalli aanan isaanirra argatan jechuudha. Haala baay'ee namaa waan dabaluuf bara irra gadhiisuu irra osoo isitti haala kanaan gaaddisa hidhanii yoo inni baay'ee natti baay'ee barbaachisaa waan ta'eef osoo walii waan jedhu dhaamsa qaba qonnaan bultoota biraatiif jechuudha. hanga sa'a kana hanga yeroo ammaa kanatti eh, haala kunuunsa sababan eh, aannaniiti irratti wanti isin gootan baay'ee bayeessa. Muuxannoo keessan kana qonnaan bultoonni biroollee fudhatanii akka hojiirra oolchan abdii qabna. keessan nuuf kennitanii eh, asirratti nu waliin muuxannoo fi barumsa qabdan kana dabarsuu keessaniif galatooma xumurree jirra. biroo